Boleh. Weh, macam mana turun tu? Terbakar. Lak boleh keluar. Ah? Aku keluar dah. Wuuu, buat apa tu? Wuuu, <laughs> aku nak turun Kau jangan hati Kau jangan hati oi, oi. Oh, save What the fuck? <laughs> Ada lemon Lemon Apa bunyi lemon tu tu Lemon aku lah tu Aku kena sumpah bunuh Aku tak nak jatuh Pokemon tu Meletup apa anu tu Apa kan ni? Aku belakang kau. Ya, dia buat tu kat dia. Oh, dia nak base lari ni je. Dua ya? Orang mati, orang mati. Ha, dari sini. Masalah Orang mati ah. dengan air. Tengok lah kiri kanan. Takut dia dah tiba sampai pantai tak. Lah. Wih, tak ada orang nak malam ni. Oh, tengok dia dah berenang. <laughs> Tiba-tiba. Wah, dapat. <laughs> <laughs> Tak payah kipa lah. Orang tadi masa dah lain hilang tu. Bentang nampak dia tak nampak. Seberang Oh, dia dead lah. Oh, you bapa Kau bunuh aku, Mal. Mana Haji? Sekejap aku tampak Dekat pasang wall lah Aku headshot dia dua kali tu Mana dia? Mana dia? Dia, dia, kerempak, dia sakit, dia sakit, dia sakit Kenapa? Kenapa? Aku rasa dia, dia, dia, dia mati, dia mati, dia mati DPR Pipis Arab, dah, dah, dah, dah. Tak ada pun? Tak apa, tak apa Dah, dah, dah eh, kau nak wall Aku ada wall Aku tak pergi seorang kot cepat push, cepat push. Aduh lambatnya. Kami kami kami kami kami. Kalau kalau dia orang tembak aku cancel lah kan. Okey, aku cuba aku cuba. Dia belakang batu je, seorang. Ha. Oh. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Harap. Jaga limit, jaga limit. Satu 12 12 12. Dekat batu sana tu. Kau ada gun harap? Ada. Jom ah. Belakang. Aku tak ada lah aku tak rehat Aku okey sorang, aku okey sorang. Okey. Nice. Pick aku up, buka wall, rap. Pick aku up. Dua, dua, dua. Ya, ada dua orang tengah wall kayu. Okey, okey. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Mana kayu belakang mana? Aku wooden wall, wooden wall. Tak apa Mana kau tak ada mic? Tak dapat mic kau pun. Ada ada. Hello. Oh, dia, dia, dia, aku nampak. Hello. Aku tolong, aku tolong, tolong. Dia tak nampak Ah, aku down, aku down. Kau kena bunuh dia, Rap. Dua, dua, dua orang dah low, Rap. Eh, belah kiri kat batu. Mana? Tu, high ground sana. Jauh. Dia ah, berapa? Dia dua. Dua, dua, dua. Mana? Pukul apa? Headshot one. Baju hijau, baju hijau, baju hijau. Aku pusing. Headshot dua kali, dia mati. Nice. Mana dia, mana dia? Aku nampak, aku nampak. Mana dia, mana dia, mana dia. I got this body. Pick kau. Bawa IP2. Settle. Perpak, perpak, perpak, perpak. Kami main dia, Tengah bekerja. Dia loading, dia loading. Kau pokok, kau pokok, kau pokok. Aku down, aku down. Kau mati ya, Pat? Aku mati. Aku mati. Aku aku aku dekat, aku dekat, aku dekat, aku respawn late. Kau kill je, kau kill je. Kau hold. Ada dua. Naked je, naked je. Satu kat pokok tu nyawa dia loot tu je lah. Ya, aku aku rasa aku boleh hidup lagi ni. Aku dah pergi satu lah, aku pergi satu Kat bukit Eh aku hidup, aku hidup Tinggal satu lagi Nice Tapi aku hilang IC aku Allah mati Sekejap je, je Aku close in, closing in Down, down Nice Ada orang sebelah aku Down Patch, patch, patch, patch Aku datang, patch Aku close, aku close, TP aku Ah, patch, come on, come on, come on, come on Hmm. Ni depan kita ni. Oh. Dia seorang ni, dia seorang ni. Ah, tak apa, tak apa. Dah, dah, dah, dah, dah, dah, letak dah ni. Ambil rokok, buat. Level lah. Level. Level 11. Dah dekat kita I kasih red block dulu. Yo, I mean uh, I see someone inside the red base. Are you are you guys ah. inside the building? No no no no, we outside. Oh, oh, I see someone eh, inside the building. Yeah yeah, TV. Aku aku PG TV jap. Oh. The fuck do worry. Too late, it's me. Okay. Oh. oh. Nice. Too late. Ah yeah, ya, dekat dekat dekat dekat. Dekat, gitu orang. Uh, ah, uh, uh, tengok. Dead. Roof dead, nice. 3 nice. days. Naik, naik, naik, naik. Eh, boleh naik ya? Okey, yang roof je. Ni di sini juga tak? Ayo ah cover. Billy. J sana. Dia dia dia. Naik satu dulu Udi. Terata. Terata. Tak sure. PG ya tahu <laughs> mana PG kill. Dalam dalam.